Mari Mari Nyuke, Mari Mari Nyuke, mina weshalkale imianai Nyuke, mina weshalkale imianai Nyuke. Nyewe tu laikoyam, nyewa tu laikoyam, nyewe tu laifoye, chum chumi mianai. Mari Mari Nyuke, Mari Mari Nyuke, mina weshalkale imianai. Mapuana Mapuana. La mano, eh, lipan. Tuli, tuli. Ku, Changil. Y. Willy. Willy. los niños lo saben. Willy. También colegio mío, también universidad meo? cheu pulu rume mleni mi ki mele mte mi mapu dungo fi chila ki dhwam ta niente inche ya ya ya ya ya ya ya ya me filmi ka shpan tak pai mo si ay ki mo tu leni fita mo anta ni nyu ken tu meu pi pobre si ta amu ni me ten mlei nyu ke re ke ta ni No quieres tu Carmelita, Pifininche. Ah, sí, pues yo como quedó la única, pues.